私业统治。黑教廷会不会以为我的魔能会在这种环境中减弱，所以更肆无忌惮地开始行动？ <laughs> 很好，谁能知道我还拥有暗影系呢？这私业统治怎么可能压制得了我？今夜，他们一个也别想从我手中溜走。为了拿到暗影妖兽肚子里的地圣泉，黑教廷今晚必定会出手。 为了帝圣权他们绝对不会允许暗影妖兽被送回潍坊。哼， <laughs> 黑教廷，你们一直在暗，我们在明，今晚看来要换换了。哎，小泥鳅，看你了，帮我跟着暗影妖兽。是。 白藏风，这是怎么回事？我的星子们变得非常不安，都不听从把控了。不要慌，是校方布置的私夜统治。原来如此。可是刚才混乱中暗影妖兽不知去向，现在又是这样的能见度，我们怎么找到暗影妖兽啊？这个简单。刚才混战的时候，我留了个心眼儿，在暗影妖兽身上打了一个魔法印记，跟着我就可以找到。哼，事不宜迟。 只要找到暗影妖兽，把它带进驯兽铁笼，我们就赢了。暗影妖兽的线索是我们先拿到的，结果没想到被莫凡捷足先登，还故意制造了这场混战的局面。切！这下倒好，暗影妖兽不见了，全都白忙活。该死的莫凡，别让我逮着他，我一定亲手把他给剁了！哎呀，嗯嗯嗯嗯，沈明秀。 你有没有闻到一股臭味？唯一，你得亲自出马，光指望那个学生不行。除了要找到暗影妖兽拿回地圣权，还得确保除掉莫凡才行。是。 这家伙跑起来竟然比幽狼兽还要快，有意思。嗯，就在这附近，错不了。暗影妖兽移动速度极快。庄立峰，准备好你的植物系魔法，暗影妖兽一出现就立刻把它控制住。嗯，来了来了，是暗影妖兽吗？ 这是什么怪物？用魔法，快用魔法。风盘龙卷，住手！他们是冲着暗影妖兽去的，你惹他们做什么？赵立峰，快释放终结植物系魔法。昆之林，囚牢。不行了。 四叶统治下，魔法力量太弱了。逆天逆差，这是死亡叉连火。四叶统治压制了太多力量，我们快撤！ <laughs> 啊！ 只要跟着暗影妖兽，那些人就会自投罗网。我再送你们一程。一言灭泉。一怕。 <laughs> 感受到了吗？说什么呢？快走啊！万一那些怪物追上来……我感觉到一股比我刚才更加刚猛的火焰元素的气息，我要回去看看。你不要命了！ 这些怪物怎么死了？难道是因为宋霞的地煞火焰？不是我，我那是凡火，而这分明是灵火啊！学校里为什么会有这种恶心的怪物进来？我们得尽快通知困在迷宫里的其他学员。上哪儿去找其他人啊？尽快找到暗影妖兽才是。考核结束了，这个迷宫也就会消失了。 啊！这些是什么鬼东西啊！该死的，竟然坏我大事！啊！嘿，这不是李同学长吗？看到你太好了！啊，原来是你们，真可惜啊，暗影妖兽给吓跑了。不用担心，有我在，很快就能再找到暗影妖兽的。你是暗影系的，要么咱们合作吧。 人多也有个照应，你们小心啊！你大魔头，你会暗影系魔法？你你别过来！我警告你！别吵了，我对你们没兴趣，你就不要再演戏了，看看你的黑触妖。 你以为就凭你也想和我斗吗？我能够驾驭的黑除妖数量比你想象中的要多得多。啊！好，同学，把你同伴带走，我来对付他。谢谢，你自己当心啊。 有两下子，嗯，冰系，哼，就这点本事也想和我们黑教廷斗？我告诉你，被黑教廷盯着的人，没有一个能够好好的活着，你也不例外。 黑鼠妖都归你。冰锁算什么？要说霸道，你还是得看看雷吧。快，打断他！ 继续，下一个。这蠢东西，不会是自己往驯兽铁笼里跑吧？嗯，嗯，还真来了。主谋还没有浮出水面。 不能让这场狩猎就这样结束了。总算找到你了，莫凡！我看你今天往哪里跑！你好能耐啊，抢走原本属于我们的暗影妖兽，还搞出这么大的动静来！你真以为这世界上没人能修理你了吗？你们最好别惹我啊！ 口气不小呀，莫凡！傅天明，你来的正好，我们正要给莫凡一点颜色看看。沈明笑、罗宋，我们做一个交易如何？什么交易？我们呢对进三步塔不感兴趣，感兴趣的是这暗影妖兽。我们联手干掉莫凡，事成之后，暗影妖兽归你们。 <laughs> 但是，在把他关进驯兽铁笼之前，得先让我们将他肚子里的东西给取出来。 你这是打什么算盘？管他呢，这笔交易怎么算都划算，就这么定了。哼， <laughs> 个个都盯着暗影妖兽，只有黑教廷的人才会关注暗影妖兽肚子里的地圣权。看来内鬼还真不止一个。你这家伙说什么呢？罗宋，我跟你的事呢，我们以后慢慢算。但是你们现在最好离开这里。傅天明、贾文清都是黑教廷的走狗。黑教廷。 荒谬之极！莫凡，你是不是怕了？竟然想出这么可笑的方式挑拨我们的联手。今晚遇到的蠢东西真不少。算了，现在还不能动手，以免伤及无辜。给我追！ 呃，呃，这人呢？明明被冰锁链缠住了呀！等等，呃，莫凡如果进到里面去了，那就死定了。咱们先去处理暗影妖兽。你有暗影妖兽的线索了？我怎么把自己关进驯兽笼了？糟糕！驯兽铁笼能对暗影妖兽有抑制作用。 弘扬我的暗影系也因此受到抑制了。 <laughs> 你知道你自己现在像什么吗？谁？我等你好久了。暗影妖兽我已经得到。既然你自投罗网，那么在杀你之前，我希望全校跟着我欣赏一下罪过刺激的真人秀表演。你到底是谁？莫凡，我们又见面了。宇航。 就是中谋，你要知道这些还有什么意义呢？马上你就要跪下来求我，让我给你留一块完整的皮。宇昂，我只有一个问题：你这次任务要是再失败了，你上头那个会不会把你另外一半边脸也给弄烂了？ <laughs> 你这个混蛋！好，你瞧，这是诅咒触妖，都是活人变的。他们被折磨的越狠，携带的怨恨就越强。这是我的第一只诅咒触妖，徐昭廷是第二只，而你将变成第三只。知道这个人是谁吗？我的父亲。 <laughs> 我七岁便加入了黑教廷，为了证明我的忠心，所以你还算是个人吗？去，把他的皮给撕了！啊。王，尽快撤离，情况好像不对。镇师大人，暗影妖兽已经抓到手了。 手下正在提取他体内的地圣泉，请再给我们一点点时间。是吗？这次要是空手而回的话，我们都必定要被责罚大人。该死，我好像被人盯上了。再给你十分钟，务必拿到地圣泉，否则后果你自己承担。是，军师大人，要不了多久的。再稍等片刻。 让我先解决了莫凡吧。怎么可能将被小泥鳅吸收了的地圣泉注入暗影妖兽体内呢？也不动脑子想想，哼！ 说，我们已经掌握了蓝衣之士的行踪，他当前的任务就是接应在你们学校这边的黑教廷成员。审判员夜莺已经展开抓捕行动了，我现在需要你帮我把黑教廷的人拖住，至少五分钟时间，那蓝衣之士就插翅难飞了。看来都在等地生泉，这地生泉到底有什么特殊作用，让他们这样垂涎？唐岩老师，我知道了。 放心吧，我帮你拖延时间。你那边还好吗？我好的很，驯兽呢，先挂了。眉眼猎拳，地叉，这样都没事。 昼触妖的本领果然比黑触妖强太多了。